Olha, sabe ontem quando a gente tá brincando com o paralisador que você inventou? Então, eu só. Posso pegar nele de novo? Vou querer mais uma vez. Vai, vai. Nossa, pensei que funcionava só em objeto, mas funciona em humano também? Uau! Ai, pelo menos a gente listou o negócio dele, né?